Jeg vil si at det at jeg er ordentlig glad for at jeg tilsetter skoje. Det er veldig virkelig mennende, og det er veldig djevende. Og på å to er vi lært en rikve beg om til sjølva, og om at han er åndefølt, hos man gjør det. Og det som var interessant, det var også det at det ble dødt til bølger. De som kom jo under i salgen, at det var jo alt, altså så super donalig for, da det vel at det seta okkun inn i situasjonene, og at de har jo så høyt og gode dømer om um hvordan det er. Så at viss eh, hvis jeg skal tenke sammen om, um, om um skøye så halte jeg at det er at det er godt for alle fyrtøkker og stoner å senta starfolk av sted. Hvis man vil ha en god stån, så er dette hvordan det er en vever affære fram.